Yes, sir. Hello. Wanji, sir. Osibi oche omulangira na kibenge. Jendi, sir. Osibi oche omulangira Ye, tuli mukama wange. Mm. Inetagisa okwe yange olobe simu yange waji saving. Esimu ngidina nesagala kuogera. Ye, mukama wange. Nabagamba munsasule. Kumunsasula, kalisagala kuogera. Eee. Eh, mukama wange nga tolaba eggwanga liri mu buyinike liggwawo ate nga gwe gwe tulina okuddukirako nabagamba nti oli akeera enkya n'atontoma ebigambo byo mumuyita muyimbi nemumusasula oli bwazanya komedi nemumusasula aba nabakuba ebintu byabwe ebirana mubasinange mumusasule bannange kamange kampisewo nange obubaka obwo bannange musasule omulangira kubanga ekintu kyatukoledde kyamaanyi nnyo tuli mu episode ndowooza uh, bwe tuba tugenda kukola eno nga tukkiriza tuba tuyingidde episode kumi nabbiri kati kumi nabbiri kati kumi nabbiri we tuba nga tuli ku university eyo semisa ziba bbiri mukama wange tusaasire busaasizi kubanga abantu babadde bandi bubi omulangira waffe yalagawa omulangira waffe ngaabuze gwe twamanyira okutusomesa n'okutumanyisa byonna bye twagala mukama wange era nkikusabye obusabi mukama wange kulunotukkirize gye bulijjako tujja kukwata mu kawaligo akawaligo akaki mukamange twekwanye kwanye anti mbuuza akawaligo oluganda lwokozesa akawaliga akakiri kakwogera mwana watu byotamanyi wabaaki akawaliga akaki kyeka mukamanyi nkikozeseza bubi nga bwoyogedde naye tujja kwekwatakwata tujja kufunayo mutabani wa bumaali bannange webale kuweereza bantu nabbatuusaako birungi mukama wange ee yebuvuddeko baŋgamba bawulirako olukoma ngaasitusi hmm. naŋgamba kale hmm. kale ate okasituse nze olwoba nkolawo birala kambeere mu kukola mikolo hmm. kugezaako kulaba nti munange twejja mu buyinirye tujja mu buyinike tujja mu buwambe tulinyiriddwa tuvuuliddwa mm-hmm. buli kimu bakikola ffe newezibamuka bazituuma amannya mm, waliwo obwabaganda mm. um, olunaku olumu mm. nina saalowooza nnyo kubanga ndowooza ekyo kiva obuli awo mu bitwakkiririzaamu nnyo nti basobola otukulembera era bategeera bye bakola naye nga kunda ate bebamu naliko ku kalita supermarket hmm. nga nina omuntu omu gwe nali ntudde naye yali ava mwankola hmm. eyo kakati ne balaga nebuvuddeko twalaba obuvuyo bwali mu kibuga emiggo eh, nga givuga ekatwawo wonna hmm. nasala oluli kyava gamba banne abataano beyali nabo baali batudde ku mizi kyava gamba nti bakuba ebiganda ebyo byatutama hmm. gwe nga nitudde nene mubuuza nti okiwulidde hmm. koye nti nkiwulidde ddala kituufu twabatama ampuliriza bulungi nkuweeza omulangira nakiri nangamba nti munaye bwe bakitwaliraffe tuva ewaffe nga batusomesezza oba nga batutegeezezza nti muli babi hmm. namugamba nayenze bwe mmanya nti gyembeera ekitundu kyembeeramu waliyo abantu abantama hmm. sini lwaki mba nensibayo ate nga kitundu kyabwe era nabasangayo hmm, kituufu twabatama naye batusanga waffe fe tetubalumbangako waabo hmm. ebitundu byayawulwa tolo nebeera tolo ankole nebeera nkole bunyolo nebeera bunyolo kabale nebeera kabale kaseese kaseese teeso teeso lango aluwa aluwa bamawanga mabi ebitundu ebiri ebiri eyo mm, kotido hmm. soroti mbaali busobuli ne babyawula era nga buli muntu ali mu kitundu ekyobayitibwa batya hmm. nemugamba mwe mwatulumba lwaki obeera gye bakutamu hmm. nagamba nti bagamba ah, batugamba natugamba nti abaganda muli babbi nemugamba nti ffe mutuwalana lwa bugunjufu bwaffe ne mubuuze wamwe mwakula muluna nti ye muyina ettaka temuyina ettaka twali tuzzeko ne tubba ku nte ezammwe nti nedda twali tuzzeko ne tubba ettaka ewammwe nti nedda twali tugyeko nti abaganda bazze kumi ne bamenya bbanka ewammwe nti nedda tetubaggangako tetutundangako bintu byammwe naye ate mwe gye mwajja mwatusanga ne zibbanka zaffe nga weeziri mwatusanga n'amakolero gaffe mwatusanga n'ennyanja yaffe ng'abantu bavuba era nga buli muganda mwana mu kitundu kiri afuna ekyennyanja mu bulungi bwakyo n'amubutereevu bwakyo mm-hmm. mwatusanga nga n'ennyonyode zaali za uganda nayera nga eyapotiri mu buganda ekibuga ekikulu ekya uganda mwakisanga mu buganda mwasanga bbanka ezabeerangawo ezabozaebyobulimi abeegasi ezabega si ebanki ezabeeranga ezabaganda baki nga ziri mwatusanga tulina ebyaffe hmm. n'okutandikira eruwere olutalo lwammwe luwere waliyo abagagga bayitirivu nnyo yalesinga oba abagagga ne masaka mwasanga tulina buli kimu hmm. ettaka lyaffe nga weeriri naye mwatusingamu nabyo mubibbye biweddewo ettaka lyaffe mulibbye abaganda mbafudde mumbuze mu nsi yaabwe buli kimu mwakisigaliza kati bannange kumwe naffe ani abbye munne tetetubbangako wammwe tetubalumbangako wammwe mumatulumba nga mbitegeeza omwana watto yo gwansi gwakola ki hmm. gwe nali ntudde naye gwe nkugambye hmm. lwokuba nti yali mukkakkamu naye abantu abava mu kitundu ekyo tebakitwala bulala ndowooza buli ava yayogera byobyokubanga nze manyi nti kingdom zaalinnya hmm. era nga manyi nti mwankole waliyo abantu abakkiriza nga mubwakabaka bwayo mm-hmm. era nga babuweereza era nga nendowooza yabwe balowooza ngaabantu abali mu bwakabaka mm-hmm. nababeera kubanga ebitundu bingi byabeerangamu abakulembeze b'ennono naye kye tutwala nti kingdoms ezawandiikibwa oba oli awali onawo kingdom omu gye tujja okwogerako mm-hmm. oba tukibanoba tiyafuna kitiibwa kyabo naye abaaliyo bayitibwanga bakabaka -hmm. zaali nnya ankole kingdom bunyolo kingdom and tolo kingdom ne buganda kingdom naye ndowooza ebitundu ebyafuna abantu abaava gye baava nibano abaaliyo tebalina malala mangi nnyo abantu oba mulimu abajja atwanji nabo bennyini abali mwankole tebamanyi bantu abo gye bafuutuka kyenagamba gye bubuddeko mbire sisosola bantu nibujja n'amalala nojja n'enjogeri yegamba nti abaganda babbi toba mugundufu nga ddala ku ndowooza yo yonna mu bulamu bwe ne mutwe gwo tebabbanga ku kintu kyajjajjaawo naye kati bano ettaka libaasingana nga lya bajjajjaffe bajjajja baabo bannaffe abatagwa mu balangira libbiddwa baba balibbye ebyabalangira n'abambejemula libbiddwa nakunywera ku nsonga z'ettaka buli kimu bakibbye ate bwe batuyita ababbi naffe tudda ku bantu tetudda wanko bintu kintu kyonna waabwe basigala mu bulunzi bwabwe ente zaabwe bazirina ezaffe bazitematema kiro ne baziteka mu motoka ne bazibba buli kimu anyway si yensonga eri awo nenjagadde okulaga oba okuzzayo gye kusinzidde okwogera ekigambo ekyo mm-hmm. nange nenkuula mukwano gwange oyo mukwano gwange oyo ye twogera mutunyira kubanga agamaata gaina naye yagezako okundaga bannaabo abamu kye batuwugirako kale ah, buli munyankole yenna anaaba si bonna naye ngagamunaga nti mulimu abamaala abajja hmm. ne basana ebigambo byabwe nga si byabugumbifu n'omutunuulya nga nti ate buno yakulira wa ayogedde bwati fe tetubabbangako ekyo buli muntu ena nawuliriza oba omuwuliriza wakimanyi fe tetubbanga ku bantu abo obulatebwa bye batusanga nabyo babitubyeko ettaka balitubyeko tukubiddwa kinnewumisa okuba nga n'akawuka akali ebitooke kasooli tekabuuka lyantundi era kali mu buganda wano kale obaakokko kavaawa okuba nti wekaba kali ebintu kakoma mu buganda oyaga nti ah, buno obuli ebitooke byemumulira hmm. obwasenyabi tebubuuka lyantunde bukomaira mu buganda obulya kasooli obwonona buli kimu emwanyi bwonera buli mu buganda eriwabwe tebuliiyo kale ah. nolwekyo abantu abamu banawulira katambi ako fo kyetubasosodde nga bwekibagamba abo bakyogera aba abamu bwe bakirowooza tusaba bakendeze ku malala gaabwe amalala tegakola ensi si be bannanyini nsi eno nsi eyina bannyiniyo obaoliabo nabo amaanyi webaagajja nti n'oyo yakeera enkya kinafukamiramu ah. bajjajjaffe n'abasaba obuyinza okuba nti asobola okufuga uganda yasaba bajjajjaffe so teyasaba bannaabwe abuwala yasaba jajja ba buganda yasala misango gya buganda mm. yasaba bakabaka ba buganda kwebo kibiddeku mm. onnimi zaabwe zebakozesa mm. wadde bo batondebwa abamu sibona abamu bo nga sibagunjufu n'agamu nebafuna diguli ttaano era ayogera ekigambo noga nti yii naye tebuvuddeko kyenagamba nti baminisita ba gavumenti eno baminisita abamu nga ne bwayogera ekigambo osaana okusasula ssente omulabiku bakayi kivudde mwoyo nga bamubazi baali badde nga byabulambuzi navamu ekigambo nakibonoga nti kivudde mwami oyo aliwa yensasule sente mulabeko ngabe akyogedde ayimiridde akyogedde azibirizza oba badde atudde kale nolwekyo oba kyekikula kyababo nabo webategee bali mukama bawe omukiseera abasaasire naye nga bwenzemambagamba nti abayimiridde berinda okugwa kale nolwekyo njagala nnyo okutegeeza hmm. ekigambo kino n'abakiwuliriza kubanga kijajjange hmm. abiŋŋamba nnyo nagamba nti ensi ye bagisimesimemu ebimya hmm. nagamba nti engoyo yagenda neeva gyevudde nejja engoyo bwe yajja yajja n'abaana baayo ne banyaga buli kimu ne balya buli kimu ne balya embuzi ne balya ente ne balya emmere buli kimu engo yalya buli kimu n'abaana baayo naye emitwe giri esatu ginyigiriza engo eyo kati engo yava mu kiti kyengo nefuuka emmondo oh. kyokka nemmondo baali badde balowooza nti abaagala ekigoba basobola okigoba nga tenafuuka kasimba hmm. naye abaagala okugoba emmondo mu kiseera kino temugenda kusobola gigoba nga temuzzeeyo ng'ekyali ngo yayitawa mm. buli muganda yenna yenna nawuli akatandika nawulire ekigambo ekyo temusobola kugoba mondo nga bwe yali ekyali ngo temusobodde kuyita gye yayita so temuyinza muyinza obutasobola gigobanga mondo ate nimalirize era ngifuuse kasimba ate bwe bangaefuuse kasimba abazukubaayo kuba n'abaana baayo baazaala nebazukuza abazukulu baayo bagenda kubeera bakyasobola okuddayo mu kiti oba mukubeera ngemundu nabo babeera nabo abazukulu baayo n'abaana baayo babeera bakyali balaba ennyo gye tuli ng'abaganda mu buganda mm. kale mukama wange <laughs> kakati eh, olunaku lwaleero eh, eh, tugenda tunira bino ebintu wammanga Ah, tugenda kutunuulira ku kika ky'olugave ah, abolugave batubadde bubi nnyo nga bagamba lwaki tubasosola tetubaagala tetubaagaliza naye olunaku lwaleero mwe mulidde empanga tulinawo n'ekika ky'eŋŋonge nakyo tugenda kuba tukyogerasinaba ah, kukkiriza kwogerbagave ndeka kugamba webalidde empanga eh. nakugamba abantu bansasule ekyokubiri waliwo ebika byemmanyi binnansangwa mm. ebyo nga nekintu owokubiri yabisangawo sirowooza mm. ddala nti ebikanga ebyo ebikulu mm. abakulu abamasiga mm. abobusula n'abataka mu bika ebyo waliwo ebika byolaba nga tebyetagisa kusomesaako lwakulambulira ku nsonga ezimu nga n'ensonga zaabyo oba ozikutteko ekigambo kimu osobola okyogera endakiika nga bbiri basobole okikakasa kale nze mbadde ntebeeza okuba nti bajjajjaffe ab'eŋŋonge bajjajjaffe ab'olugave ensonga zaabwe bazimanyi bulungi ezinakyo mbadde sizikwata kuba sizikuwonako kubanga ebyo ebika ebimu ku biko omukaaga eh, bazimanyirwa ennyo naye abazzukulu bano beemulugunya bo tebalinakubanga bagezezaako okutambula mu b'obusolya mu b'emituba naye nga tewaliiwo kyamaanyi nnyo kyebafuna ne basalawo baddukire ewaffe ku online medias uganda omulangira asobole okubabuulira buli kimu ye mukama wange uh, tugenda kutunuulira ku nsonga lwaki eh, mukwano gwe ennyo baamutwala ntyagi we yali agenda ah, mu babiito dynasty kino kankikubuulize ku mpewo eh, eh, naye nga tonambuza mukama wange hmm. ah, ah, kyandibadde kirungi nnyo ne tutandika n'omubala ate ekyomubala wakijjeewo mukama wange era nga bwomanyi nti bw'obeera ennyo n'omuntu kati nga gwe bwoli omulangira bu message nga zero point busobola okuwaba ne bujjako eno ewange mukama wange kati waliwo obubaka obwawabye ne bujja ewuwo e akaako omubala ako bakugambye batya baŋŋambye nti kiba kya bugunjufu nnyo nga tugenda kusosotola ensonga za buganda ne tutandika n'omubala naye saagutegedde mubala ki gwaki gutegeezaatabaddeo lwakikugumbuuza nga nti munange gwe olikinyira olaba ebifa e- ekiro n'emisana e, kivula atuddukirawo mukama wange omubala gwe bakugambye okwogerako omubala bakuba omubala ogwo ng'otandika pulogulaamu zo oba ebintu byoyogerako eri abantu bali oba obuuza mukama wange olina kutandika na kasonzi eh. kasonzi mulwadde asinda asinda mulwadde asinda nakakaawa yaganja yaganja yaganja omukazi leka eyo embwa leeta gwe mubala gwe bakugambye sigwe gwammwe kwegwaffe naye nkyewuunyiza kaakati omubala ogwo gwolina okutandikanga nagwo hmm. kasonzi asinda mulwadde asinda mulwadde hmm. nakakaawa yaganja yaganja yaganja mulwadde ayo yakasonzi omukazi leke eyo embwa leeta kale kinakyo bategeezako gye buvuddeko ku nyumba eyo ng'emaze okujja oh. ne mbategeeza nti oyo ye yabaviirako oba ennyumba eyo yabaviirako abalamwe abekobe uh-huh. okuyingira muli by'olulangira uh-huh. n'olwekyo njagala nnyo okutegeeza uh-huh. era nsaba nnyo awuliriza yenna ng'oli mu uganda namwe abasobodde okuba nti mwogera n'omukulu oyo mayiga mm. charles peter mm. agende ategeeze mukama we ronald muwenda mutebi mm. bwentyo bwenkyogedde sisikanamu bwokyogedde nga tannabagenda kumatikkira ge bategese agambe mukama we akwate effumu n'ekifundikwa bye beeyazika mm. okuva ewansiri ku kalamazi mm. kifa mu nnyanja mm. nkiddamu kiddemu mugambe naye dda nga tanategeka matikkira mm. era nga tebanna bagenda ku matikkira ne mukama we ronald mwenda mutebi mm. bazzeeyo ekifundikwa n'effumu mm. gye byeyazika ewansireko kalamazi mm. kifa mu nnyanja mm. era bamutegeeze nti ebigambo ebyo nze ndi kasiku obimutuusaako byavudde wakabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirevu ntende daniyeri era naamutegeeza nti ensi weba eyagala okulabako ateekebwa amatikkira ago anti mwagala nnyo okulabako kubanga yagambye ensi tekyetaagabiga nga terina kulabako amaaso g'abaganda gali mu ngalo ateekewa nze nkugambye kabaka mwanga nze ndi kasuku eyafunye ebigambo byene kufuba jajjange mwanga nzijembe bategeeze mm. tuzze nga twogera mu butambi bungi nayogera kufumu eryo nekifundikwa saasobola nababuulira obaolyawo ani yaliwaayo oba eyali baazika mm. nga talinabagenda kumatikkira nkiddamu abawuliza banatusonyiwa kiddamu emirundi esatu naye era esatu nze bangamanya ekintu kikoleka ekyogereko emirundi esatu ah. omukulu mayiga charles peter agenda agambe mukama we ronald muwenda mutebi bakwate ekifundikwa nefumu byebeeyazika owomwami oyo nsereko kalamazi ah. kifa mu nyanja kubanga naalongo mu balongo mu bwannaalongo omulezi w'abalongo n'abaana ba buganda takyaliwo ennyumba ye yajja takola ensobi n'ategeka amatikkiro ago nga tabannabakuzaayo bintu ebyo bwe mba mwagala kulabako ekyo mukiri nenga kulya mmere naye mujja kikakasa tikijja kutwala naalumanya ne saalumanya kyenabagamba gye buvuddeko nti buli muntu yenna asuubira okukwata ekkubo ate nze byenjogera nti simbako amanyi kuba bingi byembagambye nebibaawo asuubira okukwata ekkubo ah. agende ku matikira g'abasajja bano enkuba weetandikira wonna anoonye erimuzza mu mmotoka ye tabeera mutenti muweema kale n'olwekyo ah, omukulu mayiga charles peter anawulira ensonga zino azimutegeezeeko agende wa mukama we mutebi ronald muwenda ndowooza biweddeyo obubaka buwedde ah! kama wange meseji nga nkambw eyo ekyo kyendi nkugambye nze ndi kasuku gyempuli awo wajjajja mubyanga nti genda obagambe kyembagamba omubaka nze nagokuwadde haa sigwe ya gumpade katige sabade sigwe kugambe gwe mbala kwa mu gubangu utandika na go bulubobo inacho ya galo kutegeera na ukumanya jendi uba kaka sana no mulangira luko mugumbala kumanyi mbona ubu zemo muuliza omugamba nga nagu kuba mm. kale ensonga ndoze wedde ah! ewedde naye ntiddemu ekigenda okubeerawo ku lunaku olwo nabagambye nti abayimiridde mwerinda okugwa ate nange era nkunga hmm. kinoeka nkyogere omuntu yenna gyoli nabagamba gyebuvuddeku nga mukyayina obusobozi hmm. bweoba ngaoli mu buganda era ngaoli weeru wa uganda hmm. nengamba bannaffe abali mumawanga ago abeyita badismedeyesdiaspora tubatunuulire era twabatunuulire ebbanga bona nga musonda ettofaali muliwoono omusajja tubatunulidde nga mukola ebintu bingi nga muwa abantu sente naye tubategeeza mm. era nze nga mbakunga mm. kyekiseera tujje mu buwambe kyekiseera gye batuwunikira muleke tuvuudukeyo twewunye okululeyo gye baatuteeka bano abantu so muleke bwentuko mabbiwulira nga tulyogerako mwenne mubukomy awo muzukuke era ntumira nnyo nyinza okumwerabira ate nga si kyamakulu era sikyankizo kubanga ekikaaki obuvvu bwe nabagamba bwe buvamu omukyala kanaaluzaala naalongo jjajjaffe omukulu ennyo omukulu mulwana kitata david kale omukulu mutima gwabajjajjaabo weebale okutegeera obuvvu obwo n'otegeera obukulu bw'eggwanga lyo n'ekikaakyo tojja nga ogwo ogwo omutima gw'abajjajjaabo ogw'obuteerabira wagye wava mukama akuwa omukisa akuwangaazi akuwa obuwangazi obusaanidde saagala oweze kikumumu ataano emyaka akuwa obuwangazi obusaanidde awamu n'abaana bo n'ezzadde lyo ne maama omukyala kkuumi era akulabirira kale mukama bawa omukisa ate esaala eyange etuuka eh. omukulu mulwana kituufu webaziddwa nnyo nnyo era tukwebaza nnyo fe abategeera oba oli awo abaana abalangira n'abambejja olwezi entegeka zonna zeyali agezezaako naye baana abayimidde bagenda kugwa era twongera okukwaniriza naye era tukwaniriza mu lutabaalo lw'okuzza engoma situka okusinziira ku buvu obwo situka n'okusinziira ku kika kyammwe n'amaanyi osituko gambe nedda bwekibanga bajjajjange bebaavaamu ono bebaali abakulu bati ate nalingezaako okudda eka tutereze bano ne babyonoona naye muwanga tukalikyo fawundationi ebaaniriza mwenna era ekwaniriza gwe ne maama okulaba nti tubaako ensonga zitutuukiriza era ntandikidde mu kwebaza n'okusaba bajjajjange ba kabaka n'abalongo n'abasangi n'abacwezi n'ababiito n'abalangi n'abatembuzi bakuwa omukisa era bakukuuma era bakuwangaaza omukama wange kale n'olwekyo hmm. bangi nno abakulu abali waliyo n'oli omumbejja gwe nagamba omukulu ennyo gwe njagala nga waviiri nnyo omumbejja oyo stephani singoma hmm. omukyalo omulungi oye oh, simwerabire omukyalo omulungi mu balungi omukyalo ogwemamba hmm. nambogga debula hmm. namusisi mwanyina wa musesese n'omukyalo owemambya maama wange ziwa hanifa hmm. abo sibeerabira era siribeerabira baanaga nti lwanga yogera ku mannya ago gawanga ekitibwa kyago sebo kale tugende ku nsonga nsonga ebadde yaki <sighs> watandise n'ensonga yabano bannaffe ndoza abekooki abekooki e, ah, nnatibyenabyonaze byona byona zemanye ebyamanye ebyabugana nebya kooki obikasuka eno oba obitinkulawo oba obijjawo gunogalikankasukira ono nakibingi anti munange mmala kunoonyereza ah, nentambula mu bantu ab'enjawulo kubanga zisimala gajjula kizi nga tekinnaba kujja naye ndaba nga information gyenzije mbalala temmala ntono kyobola mukama wange nzirukirako ewuwo kakati ensonga y'abantu b'ekkooki hmm, baavaawo abeebaani <laughs> kwati nza ogamba nti kooki saza lya buganda bwe nakula nkimanyi naye ate okulaba nga katikkiro wa buganda bamutwala emisinde ne bamugamba toddangamu n'okujja wano kubanga wano waliwo afugawo waliwo kabaka waawo ate nga nze mmanyi Ah, mmanye ono mmanye ono ah, kabaka aliko kati hmm. Hmm. so kati ekyo kyava kuki batweyawulako si baffe si masaza gaffe gano nkamanga wenetaga okumanya abantu be kochi hmm. baali batuufu okugoba mayiga omuntu yena bwamala okukutegeera obuvu obwo n'akutegeera engeri gyotwalibwamu abakulengeza bannayuganda kimu omwezi guweddeko ntandika okwanika um, njagala bawuliriza soke mbajjukize hmm. mwajjukireko omukyala ebiseera byali minisita yitibwanga kalolo okulutu hmm. yabagamba nti okusinziira ku atico oba ku tteeka kabaka wamwe eryasayininga mutebi hmm. etteeka eryo limugjaku lwakabaka simanyi nti kabaka kise wa buganda ngaajjudde nga mujjuvu osobola omusa enyingisa eteeka oba atiko 46118 eteeka lyebamusayini emusa mutebi limusuulamu bano basaabanyala baani ensonga ki baali bamutegekedde n'omusala gwa miliyoni ttaano mwaddukira mwojjukira omukyalo oyo kalolo okulutunga gandi osinza ku atiko oba etteeka lyebamusayiningisa limujjaku ku bwakabaka era ndoza mukyala nambuzi nabuli abantu nga bali babi mukyala nambuza mukyala nemwami seggona mm. bafayo nnyo okwogera ku nsonga ezo era zabayisa bubi mm. owulya bulungi mm, eryo etteeka limulambikira n'omusaala gwa miliyoni ttaano mwawulira uh, owekitiibwa katikiro yawumula omukulu muliikaddaani mm. yavayo nawakanya ekintu nganda nakabaka tetasobola muwa musaala katisimu ba uh, kabaka hii yali sayininga tabimanyi oba wali musayiningi satamanyi hmm. kakati hmm. bosinkana abakulembeze ba kooki hmm. nga bere teka tebaligwa tebaali sayininga tisimu bagwa hmm. ate gwe mayiga nosuubira nti ogenda kuva eno obalinnyirire oyo omukulu muwulirize ebigambo titwagala tulinnyirira buliwo okutya kuba okujjana olina okututegeezangaku olina kusooka tusaba mm. abakulu abafuga kooki mm. be bakulu abatambulira mu nnono yaabwe ebyenkusika era enkulu mm. be bakulu anti nze siwaana njogera mazima nge nabagaba mala mu mbuuza sibagamba nti kooki sisaza lya bwakabaka bwa buganda oba lyammwe naye kooki bwe bukulembeze obukulu obwetongoledde ddala abatereza ensonga zaabwe abakyagoberera ennono yaabwe abakyagoberera engoma zaabwe okuva ddala ku bajjajjaabwe era abantu abafuganga kooki babali baali babalibwa ddala era nga batwalibwa nga bakabaka era ne bajjajjaffe bakabaka aboolubereberye nibaseka bakabona abagalamide masiru gaabwe tebalumbanga kkooki ngaono gwabaddaakirumbya kyakirinyirire ati nga bakulembeze wadde babeeranga bakabaka mu kkooki naye bawanga obwakabaka bwa buganda ekitiibwa kyeizijja okulambikira gye tugenda okugenda mu maaso mm. baabuwanga ekitiibwa kubanga baamanyanga era baategeranga nti abatuddeyo bakabaka wadde naye yabeeranga kabaka mu kkooki mm. era kyakiwakana yamanyi abakulembeze bakkooki oba yabeeranga yatwalibwanga nga kabaka era bamuyitanga kabaka wa kooki era bakitiibwa nnyo bamaanyi nnyo baluyo luli lwennyininnyini oluviira abaviira ddala mu kabaka wa bunyolo eyasookera ddala eyayitibwanga nshansa gabikogo ah, bannanga abanyolo bona wemuli n'abatuwuliza nze amannya ago manaengeri gatali gabaganda hmm. bwenanga nga koonyeeko tujja kusaba komenti mujje mutulomu etyalwadde wamise ishansha gabigogo naye yali alina kubeera bwati owulira bulungi era kabaka oyo gwenjogeddeko yeyakeera enkya n'azaala abalongo be babiri gabigogo kabaka webunyolo yazaala abaana be babiri oba abalongo be babiri omu yayitibwa nga bwowe isiŋoma kyenvudde nkugamba nti oli bwobanga eyogera erinnya lye eriwa ekitiibwa tubadde twogera ku mumbejja stephani nsiŋoma mm. tubagamba kati abaana ba kabaka eyasookera ddala gabigogo yinsasa eyazaala abaana be babiri boowe gisiŋoma n'ekitayimbwa kato kalo erinnya eryo abawuliza baffe munansonyi okubagamba nti muwe ekitiibwa kubanga nti naffe namulo ntutandikira bunyoro buganda ne sese kati buli muntu yena abavudde mu kitundu ekyo bunyoro sese buganda aba alina okulanga ekitiibwa kwetwalira wamu era nga twenkanankana mu bitiibwa oba okubanga abamu banafe batusingako okubanga obunyolo bwe bujajja lwaki mbagamba nti mwagalanga awava erinnyo ate muwa ekitiibwa owulira hmm. bulungi kati bwowe isiŋoma n'ekitayimbwa kato taata waabwe era yabaluuna naga nti aa mwina okunfugirako ebitundu byange oba ekitundu kyensi mu bwakabaka bwange hmm. era bwowe obubwowe lusiŋoma kitaawe yamuwa ku ludda lwebuddu buddu wano ewaffe anti nkuwuliriza wabuuzizza hmm. nkugamba nti mayega talina buyinza kulinyirira kitundu ekyo kubanga balibo bali mu layini yabwe enterevu etaliimu nsowole nga zino ziri mu buganda wano agoberera ennomi zaabwe nze naggamba niwemba nga ndi musajja mulangira we buganda naye njogera amazima bino ebyaffe tuli mu nsi nso byadobunkana bano bakola byabwe nakyotabuge nti muzeeyo neffumu tekijja kuŋŋaana kwogera ku bwakabaka ku bukulembeze bwa nnono obuteredde entende nebatuka mukiseera nga bwoti babalaba babanafuyiza ddala kubanga babamanyi babasayiningisa ebyekisiru babamanyi mumundi n'amajja gabakuuma mumukola ebitalina nsa mumwafuula mutebi ow'ebiduula nemufuula ow'enkuuka ye buli kimu ye byalina okukola era ngeza ne bakabaka benyamini abajja wana abadde batukyalira kati nga omuswati bangamba tukanagaani nti kino kyetuliko nedda eno si yenno negyebwogerako nebyobuwanga bano byebakola bino nasente henne kakati mbadde nkyakugamba nti kitayimbwa namuwa ku ludda lwekkope wangi namuwa amufugireko ekitundu kyekkope kope ndowooza bannaffe abava eyo olulimi lwaba bajja tubuulira hmm. naye abalangira abayo tebanna bagenda mu bitundu kitabu gyeyali abawadde okumufugirako bambi kitaabwe n'akisa omukono nava mu bulamu bwensi eno hmm. kati muganda waabwe duhaga amanya gonsayoli munyolo inayainanga bawuliza munasonyiwa banesiriweeyo hmm. bwemanga akisomye bubi omukyala omumbejja omukulu mubwakabaka bwa bunyolo stephanis ngoma jatuwabula mumukomenti abo duhaga hmm. owoolubereberye nasikira oba nadda mubigere byakitaabwe ate eduhaga bwe yamala okulya obwakabaka bebunyolo n'agamba baganda be nti nze sibakkiriza era teyabakkiriza kubasalira ku kitundu ku bwakabaka bwe hmm. ye neyeefuula era bwewe yalaba muganda wa muganyi okudda mu nsi kitaawe oba kitaabwe hmm. gye yali amuwadde n'akwata ekkubo erigenda mwankole duwaga bwe yawulira nga muganda we ayagala kugenda mu nsi zeewala kwe kumutumira obulya bulungi ensonga giwabuzza ndiwulira mukama wange tugende mu maaso namukiza okugenda mu nsi kitaabwe teyaleka amuwadde olwo ono agenze mwankolo namuga nti eno vaayo ali sigenda mu nsitara gyeraakoze eki gyeraakuwadde hmm. kakati kitayimbwa bwe yalabanga ye muganda we amugaanidde ddala okumuwa ekitundu kyoba okugenda mu kkope mm. n'ateesa okugenda mu okugenda nemukulu we bowe kwajubya nagenda abaana baali balongo mm. bowe n'ekitayimba tebaalwa ne basitula ne bagenda mu nsi y'ebuddu kitawe gyeyali akoze eki nkulaga obukulu bw'abantu abo mumali muba mumali mwemulugunya tiwaki aganye mayedda hmm. talina buyinza kulinyirira kooki bali kibamugaa kitukugobye naye mala nga tutegeeza ku so si kujja ng'osamu asamwa nabagamba omulezi oyo gamba ayogera bingi ebimu naabifulumya ngaabantu abategeera bijja bajja mu mbeera so abawuliriza abo ne banaffe temwagala okutegeera oba okuwulira kyekyo ekyembadde mbagamba ku bantu abakati ono boowe n'ekitayimba nga bagenda ne basitula ne bagenda mu nsi y'ebuddu ne balwana n'abantu be basangamu lwali lutalo lwennyini boowe era yabawangula n'atandika okufuga nga kabaka kikuta nga kabaka hmm. era abantu abaali mu kitundu kye kyeyawangula wayitawo ekiseera kitono bowe n'alumba abantu abaali mu buddu n'alwana nabo era n'abagoba mu buddu hmm. njagala abantu bawulire kooki era omutala gwebunyolo bowe kwe yava okutuuma ekitundu ekyo kikooki mu bunyolo abamanyi ebunyolo n'abawuliza katandikano nga muba bunyolo mutuwa nga mu komenti oba ne mutugamba ddala kituufu ekitundu kooki mu bunyolo gyekiri hmm. era ekitundu kyeyavaamu ewaabwe ng'ava ebunyolo kyekyamuviirako n'okutuuma ekintu ekyo kooki kati n'okuliyita kooki bowe isiŋuma yeyalituuma kooki kubanga gyeyava gyeyajja ekigambo ekyo nga bwega nti kanzijukire ewaffe gye nava nava mu kitundu kye bayita kooki nekino nkituumye kooki owulya bulungi endi mpuliriza yakituuma okujjukira wa gye yakola ki gye yava mu bunyolo era oluzzi lweyanywangamu amazzi nalwo n'aluyita lukooki oluzzi lweyanywangamu amazzi nalwo n'aluyita lukooki era ekiseera kyayitawo kitono nnyo boowe n'atuma muganda we kitayimbwa agende ategeeze duhaga nga bwawangudde ensi era yamuwa n'ebirabo bingi n'amafumu mangi n'amutikkira buli kimu oba amafumu ge yamuwerera geera amaze okunyaga ku bannabuddu abitwalire mukulu waabwe kabaka duhaga kati basajja baduhaga bwe balaba amafumu era bwe bategeerezawo mukama gaboowe ng'agaweereza ne bagamba duhaga nti gwowe ajjidde awangule ensi ezo ajja ajja kulwanyisa naawe akugoye ku bwakabaka bwo hmm. duhaga olwawulira ebyo n'akwata kitayimbwa n'amusiba mu nvuba nakugamba ku makomera gano abaganda kye bava ni kabula muliro ne komera ekomera mm -hmm. bali nti ekomera lwe kikomera chebata izanga ku, ku je mubasi bidanga abasibi mhm. ne kino cha jisanga kabula muliro munvu wetu wabidanga yo muliro gonna gwakaya dakataala mhm. ekino cha jisa kolokoni tuwabanga wo ogama tikangene nchame ko wano uwasulanga uwakoliranga obubi kanga bajitanga kolokoni eh kati kiro kyagiisa kabula muliro tewabeera nio yadde akatala yadde akaki kati noono bambi ne bamusibira mu nvuba mm. naye abandi abakuuma kitayimbo abakumanga kitayimbo basala mangu amagezi ne batumira bowe okumutegeeza nti kitayimbo akoze eki bwali mu nvuba era mu kiseera kyekimu ne babomba kitayimbo bano abasajja bamaze okutegeeza bowe bamununula mu ngeri oba gye tugamba nti yali nyenderere gwewe jete yamanga te muganda we yakoze eki anunuddwa oba ayimbuddwa oba abasigire bamaze omubbayo era bwolwawulira nga muganda we ali mu nvuba n'asitula okugenda eri kabaka duhaga bwolwatuuka ebunyolo yasanga kitayimbwa ate amaze okukola ki okudduka oba okubomba hmm. naye jjukira nti yali amaze okutuuka mu bunyolo era teyamanya kigenda mumaaso mubutereevu eri kabaka duhaga olwala olwojo kabaka duhaga olwali okulaba kuona omwana ono yali azze ebwowe awulira bulungi batandikirawo okweyombera duhaga teyalwa n'alagira bowe akwatibwa tibwe era nga kabaka bwe yalagira ne basajja be bwe baakola bowe ne bamutta mangu ne bamukwata mangu era ne bamutta bowe bwato bwe yakolaki bwe yaseerera yali mulambe waali kabaka bwe yakisa omukono naye jjukira nti okuttibwa aleka alaamye ekinjagala kyo bannaffe abava mu kitundu ekyo akitegere nti bowe yakolera ddala oba yalaama ebigambo byali bibiri bye yayogera mu kulaama kwe galamenti ogenda kumbuuza ebigambo ebyo Nze mukama wange tugende mu maaso anti simala gabuuzabuuza ekiteeta. Ebyo ebikadde bibiri bye yagamba yalaga oba yalambira muganda we. Eh. Kitayimba okulya engoma y'obwakabaka bwa Kkooki. Eh. Era kati naawe ekyokubiri eh, agamba yalaama nti ow'enda yange hmm. kitayimbwa hmm. bw'osanganga ow'enda ya Duhaga hmm. ng'omutta oba ng'amutta. kitegeeza yaliko amaanyi hmm. n'amanya nti gye ŋŋenda hmm. bateeka okunzita kwe kuleka ebigambo bino hmm, ebigambo ebyo ebikambwe kati yalina n'amaanyi agasobola okutegeera nti gendaga kino kyekigenda okubaayo ne mukabaka amuba mukuumisa magye taina na lukenga ainza kenga taina na lukenga agama tino mutasa chino kabaka aina tambula ati wabula mumuga matumuni mguwa kabaka muweleza na yome ya genda ya teke nare kangera gane tiwosanga anga owe njweyo na umutanga umuta mungu era na gamba chika imbwa tadange bunyoro na ye odanga oba tudange bunyoro na ye ote ewa muganda waffe kabaka we buganda njagala babuuza bawulize kintu ekyo emugamba tebugangebunyolonaye oddanga ewa muganda waffe kabaka we buganda hmm. kyemagamba nti nno singa si malala gaabantu newalibadde ava mukitundu ki hmm. twalibadde tubeera bumu twalibadde tuwuliziganya twalibadde tukolagana nga teriyo kutemula teriyo busosoze teriyo kubba kino terigamba nti ekiwuka ekiri ebintu kekirina kukoma mu buganda nekirya kasooli nemwanyi so tekirina kubuka lya ntonde ono amugambye nti toddanga ebunyolo wabula oddanga ewa muganda waffe kabaka w'ebuganda hmm. awo bwowe bwe yamala okuttibwa kitayimba olubereberi naali obwakabaka bwekkooki obwakabaka bwekkooki so si esaza lyekooki kituufu kubanga mbalaze abaana abawuliriza bano abaana baveeri nga baana ba ngoma era nga batabanyi ba kabaka oli gwe twogeddeko isansa oba gabigogo so tebaligamba nti kabaka yakeera enkya nagamba nti aa musajja wange owoolugave oba owekkobe oba owefumbe oba owemama nkuwadde ekitundu kyakko kineedda ssebo kati kino ekitundu tebalina kirinyirira oli akugambe tetumugobye naye olina otutegeeza era olina otusaba ekitegeeza kkooki bwakabaka bulala nze nga bwenkibategeezezza hmm. bwemu wagala kubiwandiika tujja biwandiikako nze hmm. njogera kyemmanyi hmm. era sinagambako nti ko kisi kitundu kya buganda hmm. tujja kiraba gye bujja naye oyagadde okutegeera mpozi ngambe oyagala nbikomyawo nti zomanyi weyongereyo ah, era kitayimba bambi teyazaala mwana era bwe yafa omwana wa bowe omukulu mujwiga naali obwakabaka mm. awulira bulungi mujuyiga ali obwakabaka era ne ssekabaka jjooko okuwangula buddu nga mujuyiga yafuka kooki era mujuyiga teyalwanyisa jjunju kubanga yali amanyi ng'obwakabaka bwe bwe buyingira mu kooki oba bwe buyingira mu bwakabaka bwe buganda mujuga naye teyazaala mwana yenna bwe yafa muganda we mugenyi nasikira nasikira nadda mbigere byani byono omulangira eyali kabaka mujwiga era mugenyi yasika mugenyi bwe yafa muganda we ndawula lwabulanga nasika njagala muli amanyago mugenyi bwe yafa mm. muganda we ndawula lwabulanga nasika ndawula lwa bulanga bwe yafa omwana we kitayimba owokubiri waliwo kitayimba tolaba olubirebiri abaava ebunyola abalangira bakabaka hmm. gabigogo hmm. kati ono kitayimba owokubiri naye nasika era kitayimba owokubiri nakulembera kayiba nasika oba kitayimba owokubiri kayiba nasika kitayimba kayiba bwe yafa omwana we nsasa lwampanja n'asika nebino ebitu bino byetasa nga ntudde wamugu musajja gwe okunkubira amasimu nga ntambula lwaki tonkubire kawungezi nti owaye kakka na lumu n'akola ensobi mu mannya g'abantu kati nsasa lwampanja bwe yafa omwana we lulambula naye n'asika na nkulaga obukulembeze obulyawo obuteredde obutambulya mulayiri n'amanya nga bwogawulira mm, so si bano nti mutebi wokubi naye nga n'oluwanga lwamutebi olubereberye temumanyiwe lugalamidde ku mwafu ogwe tebalugono bwejinya nantetoololwa sigamba nti mutebi wokubiri nga n'olubiri lwamutebi natatebuka olubereberye temumanyi gye luli n'ettaka liweddeho nga balibba ate nga lutindibwa buganda land board owulamu olwakabaka wamwe bwe mulimu owula bulungi nkuwulire lula lubambula lubambula bwe yafa yaddako okusikira lubambula yendawula kamuswaga naye naasika okuva ku lubambula kuddako ndawula kamuswaga naasika kamuswaga olupija muwa kamuswaga omwana tuwa kamuswaga we kochi tutandise mm. obadde ki omwana wa katonda tapapa wasitani ya papa ndawula kwa muswaga mm. bwe yafa omwana we nshasha nshasha kabumbuli mm. naasika era kagambe nti katubayita abakama abaafuga mu kochi era ndowooza abafuga abamukoki baliraana bwe bati era omukyala ah, sebo omumbejja nsuuma bwe nkoledde ensobi nawe ojja kumva batwaniriza munaabatuwabula mm. oba nange muna esiri waayo naye olw'ensonga nti ono oye bwatu bwangwira takubira nako busimu kubuuza nti wayi wasizotya wasibi otya ye bulwakubira baati nkudde ebintu byeyo naabikutandikizaako kati nga bugenti abakama abafuga mu kwoki baalirana bwe bati tutandike ne bwoweisi ngoma tuzzeko kitayimbwa kato tuzzeko mujwiga tuzzeko mugenyi tuzzeko ndawula lwabulanga lulinya lino lintabulangage nti mujja kumpa bula lwabulanga ndawula tuddeko kitayimbwa kayiba tuzzeko isasa lwampanja tuddeko lulambula lubambula tuzzeko edwardi nga ndo za edward waliwo edward kezekiya mm. ndawula kamuswaga mm. era ne bano betugenda okuzzako bebafuga nga abalangira ah. sefas george isasa kabumbuli kamuswaga oli e stefani singomono e eh, ye sefas hey, george isasa kabu, <laughs> kabumbuli kamuswaga sefas george isasa kabumbuli kamuswaga Mm. yoweri kayiba kamuswaga kati njagala owulira ekintu kino kyengenda okwogera ekisembayo kukezekiya ndawula kamuswaga mm. owulira bulungi kukezekiya ndawula kamuswaga kwoki kwekufuukira kwekufuukira ddala esaza Mm. neliyingira mu bwakabaka bwe buganda mu mwezi gwe kumi n'ogumu mwaka gwa lukumu lunaana nkaaga mukyenda mu mukaaga mm-hmm. nga kabaka mwanga yafuga obwakabaka bwa buganda addemu akantu ako ku kezekiya ndawula ka muswaga mm. kwekufuukira ddala essaza neliyingira mu bwakabaka bwe buganda mu mwezi ogwokumi n'ogumu oba ogwa museenene mwaka gwa lukumi mu lunaana kyenda mu bukaaga nga jjajjange kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivu ntende nga yali ku namulondo bwa kabaka bwa buganda ah! era esaza lino likyalibwa mu nsikirano hmm. yabalangira abenda yababiito hmm. bekooki njagala ombuulire omusajja kyagamba nti tusabe so si kujja ngaotulinyirira nkugambe nti likyalibwa mu nsikirano hmm. yabalangira benda yababiito bekooki era ngaakikukakasa hmm. kamuswaga oba obulombolombo n'obwakabaka bwekkooki omulangira kamuswaga akyabutuukiriza kyegambe nti bali bakyatuukiriza ensonga zaabwe era omukulu wekyababiito byekkooki bonna ayitibwa saababiito era omuto ogola balina sima amasiga musanvu saababiito Ah, eh, musanvu ngaafuga mukikaki eh. era nkuzeyo ku bwowe nkuzeyo ku mugenyi nkuzeyo kundawula kitayimba kayiba lwampanja nkuzeyo kukitayimbwa bubambula ndawula kamuswaga atanobuzambu eragyegaliwa ah! era n'ogenda manyaga we batumira ddala ndawula batumira ddala mugenyi batumira ddala nandawula nenamugenyi agamanya bagatumira ddala abantu abo nemujiigwa namuwulirako nemujiiga namuwulirako obulya bulungi era abalenzi batumira ddala luwaga batumira ddala bwowe batumira ddala kitayimbwa sansa wini babigogo kayiba lubambula balituuma muyondo kyebambe kale abanyolo bonna gye muli mu nsi ezisukatubategeezagana amannya nti munange oba tonaba kudda waka ensonga ze tuziteganya naye amannya ago ge tujja tubalambikira ozaala omwana noga nti oki omulangira nakiri ngaakona kulinnya bweriki naluwaga ndagaano cyangwa agamanya bagatumira ddala era ababite bebonyalaamanyaabwe naye wekuba nti abamu bubagasadda mu luganda olina kyobuuza gende maaso mukama wange wangi tugende maaso mukama wange mbalimu tegana kubuuza engoma yabwe fe tulina wano tulina wano engoma eyasabalanyira gye tweddira engoma eh, yaabatya <laughs> buteeke eh, wangamba teriiwo naye simanyaniyabalibo eh, bagirina kati bo balina nengoma yaabwe buteeke ekyaliwo iyo badde okimanyi nti semeyi kakungula ava mu bantu abo semeyi ono kakungula ono genawulirako semeyi lwakirenzi kakungula kimanyi nti ava mu bantu beeyo ah, mbadde sikimanyi mukama wange <laughs> erinnya lya kitaawe wa semeifa mwalimu kama yayitibwanga matabangala matabangala hmm, matabangala <laughs> ah! waka ali wano kale ndowooza tugezezaako okulambula sibimazeeyo hmm. ah, omumbejja omukulu stephani singoma ajja netungirayo kuba netumaniriza ate era musaba amanya wemanga ogedde mu bubi awabule Mm. ate bwaba asiimye mm. kubanga munnange omuntu ate yazaalibwa eno okuba nti ebintu ebyagezaako bannange no mbadde ngezezaako nnyo kale n'abawuliriza kyembabuuza bulijjo bwe muba nga mwe abasasula abakozi ddana kiri nga bayeetaaga ki simanyi nakyeweetaaga omuntu okeede nkya n'abawa esaawa namba nga tabawemudde mm. ate osanguli n'agenda gamba n'ayimba mbu ekyakuzaala kyekiri kutta ne mumusasula era bwe kiri <laughs> kale n'olwekyo ne munange yayimba ekyoluliyimba n'abazze bayimba ennyimba eziga omukitibwa ekita sibavudde hmm. naye nze munaye njogera ekyo ekinsiiwa n'ekinnuma ndowooza kale um, mukama ndoza kuwa omukisa nkulekera awo ntumire byentumirako ah, kale wadde wadde oŋŋanja okugenda mumbali abalala naye tewali buzibu jajja wekika kyabooluga ve mukiiri hmm. tumukooneko Mm, twali mukonyeeko nebatalema nnyo kutubeerako kale katugende ekijajawo kika kyabolugave mukiibi era abolugave bayitibwa bannansa mukama wange tugende mumaaso nga bwe mbadde nkugamba nti olubereberye mm. jajawo ekika kyolugave mukiibi mm. kale abolugave batwalibwanga mu buganda batwalibwanga bannansambwa era kabaka kintu yagenda okujja mu buganda nga bolugave babamudda eh kati nolwekyo nti bannaffe bwe babanga boogera ku nsonga z'oluga batandikana ne jjajjaabwe oba oliawe yasagaddwa okumanyika yayitibwanga mukiibi muganda hmm. eh, ali yabaawo dda era nga mukiibi yasangibwa obwasuzi eh, wasuzi mu busiro mukiibi awo hmm. kintu yamusanga ateredde ewasuzi mu busiro hmm. era okuyazaalira abaana be kiwaaga ne natigo nekyabasinga n'abalala bangi naye nga nsobodde okuwulira ku kiwanda ne natigo nekyabasinga mm. n'abalala mm. era nga mukiri bwali nga ali ku wassozi mm. era uh, olutalo lwa mukiri nebbemba lwatandikira wassozi oba kabaka bbemba oba bemba era yali afugobwaka bemba yali afugobwakabaka wa buganda era lwali lumu mukiri ndeza uh, mukiri ndeza ali musajja wampaka nnyo era bemba n'amulagira aweeko emirimu gyamukolera mukibi n'ajeema hmm. era bemba bweraba nga mukibi amujeemedde kwe kumutabaala n'amugoba ku bwassozi natta n'omwana we kyabasinga n'abalala mukibi bwe yadduka n'agenda eddundu mu busiro eddundu mukiibi bwe yasinzira n'asaabala eryato n'agenda esese n'agoba ku kizinga malanga nawulya bulungi kwe ndi mukama wange eryato lino eryato baliyita batyaanti obuuzanga abasiga hmm. bana ebintu byabe baabitumanga amayato baliyitanga nankinga naye bwe obuja kukwatanga nefumu lye nga lirina erinnya e, ngaerina erinnya kakati anti kuba nti nasabala eryato lye nankinga hmm. nagenda emalanga malanga <laughs> nankinga era mukibi agenda okgenda emalanga yena abasijja be babiri omu yayitibwa nga nfudu nga bamuyita kigazi hmm. nfudu omuwulidde nekigazi hmm, mbawulidde mukama wange lwaki bamuyitanga nfudu mukibi yali emalanga yattanga nnyo enfudu bwe yamalanga okuzitta n'ziggyako ebiwaawo n'abiwa musajja we oyo bwe yatuma nfudu musajja eh, ebiwaawo ebyenfudu yabizanyisa nnyo era nga byesiba ne ku mutwe ebiwaawo byenfudu ee eh. hmm. <laughs> eyoko mukama weku yamusinzika yasinziranga omubulira erinnya lya nfudu hmm. eh. aha kati mukibeeraawo nyini nyini weyayesese weyawulira nti omusajja zze yayitibwanga kintu mu bufunze ah, mukibira amala n'akwatagana naani n'akwatagana n'ekintu kati kintu ekitiibwa kye yasingana mu kibi kye yayina yamukkiririzaamu nnyo agaata nti omukibi ku nsonga ziri yalina oba obusungu bwe yayina yeyasinziriraku hmm. ddala ogamba nti awo omusijja mutabale kubanga yalunga kabaka mu kiseera ekyo hmm. eh. era abakulembera obutabaala olwo olugenda okwanyisa bembeera ali nfudu n'ekigavi kale n'olwekyo tunaaba tuwandiise ku nsonga zino tujja hmm. balaga mu kigundi ono bemba bamuyita mukakodyoki era oba amala okutta bemba ne bagenda ne bategeeza mu kiibi n'ekintu nti otalo baluwangudde era bemba bamusse hmm. era kintu omukibi wamala okutta bemba kintu naali obwakabaka mukibi yalaba mukama we amaze okutereera ku bwakabaka hmm. naye kwe kumusaba amukkirize n'amugamba lwe alonda ekifo kyonna mu buganda kyasobola okukola ki kyayagala okubeeramu hmm. kale n'olwekyo nekiri ekifo kye yalonda okubeeramu kyali kyekapeeka kapeeka ee eh, ekiriranye buloba mu busiro hmm. era ekapeeka mu kiibi gye yasinziira okusaba kintu amukkirize amusimbire omutuba oba okusimbira abaana be omutuba hmm. kale nolwekira kintu jaraba mukibi amaze okusiba okumusimbira omutuba namugamba nti oli mwesigwa wange nnyo kubanga twasala fimbi amagezi ag'okutta bemba buli woyagalanga wonna mu nsi yange hmm. wobeeranga so nolwekyo tiyasiimira ddala era namuwa ekitiibwa ekinamuwa obuyinza nti bunawunawo anaaba ayagala mu nsi ye wanaabeeranga mm. era kkirizibwa okuzimbawo wonna we baagala tewabanga kabaka yenna ekyo kintu owokubiri mm. oba abamugomita fast muganda te ngaasangawo abaganda n'ebika mukaaga yabagamba tewabanga kabaka yenna akukuba ku mukono ng'aboolugavu basazeewo bazukulu bamukibi okubeera awantu wonna kyenabagamba nti kino ekintu kya sapuluka gwa kyali kifu nnyo n'omukazi omuganzi wazza owulya bulungi tujagange mpozi obwesigo obwo muki bwe yakolera kabaka kintu bwe bwafunisa aboolugave emirimu emingi ennyo olw'obwesigwa n'ekitiibwa gundi mukibi bwe yafuna okuva ddala ku kintu n'obukulembeze bwabwe okubeera obwensikirano mu bwakabaka aboolugave tugende mumaaso tugende mukama wange mukibi bwe yali ngaabeera kapeeka ye muntu jajjaffe oyo nagamba nti zakaliya senkolerayini yemu yevaamu omukyala azaala kabaka ffe jajjaffe kabaka mwanga kati mukibi yali ngaafrika yagalanga nnyo okuyigga era olumu n'agenda okuyigga n'atuuka mu mawokota bwe yatuuka mu kifo oba tugambe nti mukiseera kino ekifo ekyo ekiyitibwa sekiwunga sekiwunga ee eh, mukuyiggako bwe yatuukira hmm. ekiriranye ekatende era n'akyagala nnyo n'agamba abaana be nti ndigwa wano ekapeeka bazzangayo Ruanga mm. e katende akijeno twaiwe tuchidamu aboruga vibachulide mm. ese chiwunga echiriranye katende yachagala nyo nyo ila nagamba abana binti ndigwa wano ekapeka bazanga yuru wanga ila wegwari mchibi yafukira oba yafu, ya, yafira katende ni wamujakuru wanga lwe ne balutwala ekapeeka mm. kale nolwekyo batumye nti bakabaka bagibwako empanga mubadde mukimanyi nene <laughs> mukibi yagibwako oluwanga lwe kubanga yeyayogera hmm? nti kubanga yeyayogera nti bamuteekanga eri era mukibi yagenda okufaga erinya lyandugwa ndugwa leeta enaku kufuuka ndugwa neyayitibwa nga ndigwa era ndigwa abantu bali bamaze oddimu oddimu oba oddimu gamba nti no nga bali muyita era agenda okufa nga erinnya eryo eryandigwa abantu bamaze okumulikaza okulimukazaako hmm. olw'okwogeranga nti buli bulijjo ndigwa wano kale oluvannyuma erinnya eryo bannaffe baalikyusa eryandigwa abamu baalikyusa nebalitume nebalibbulamu oba nebalifuula ndugwa mm. ndowooza bannaffe abolugava ensonga ezo munasobola ozikwata obulungi mm. naffe tujja okwongereza tubeere nga tubawandiikira ebintu ebimu eh, era erinnya eryo lyafuka eddala ery'omukulu w'ekika ky'olugave owa kasolya ndogwa mm. era kati ne mwokota naye obutaka bwe obwasookera bwe bwasookera obwekapeeka mu busiro mm. kale n'olwekyo mukibi bwe yali ng'ali katende era n'aleeza engoma ye eyavuganga nti wano wendigwa ku katende so ebigambo byabuluga bitujja bitambula mpola ale tubyetegereze mm-hmm. kubanga obukulu bw'ekigambo ekyo ndugwa tubale tukiwulira oba bannaffe bakiwulira naye tubabudde nti n'engoma gye yaleeza yennyini mm. ye yavuga ng'ekyo nti wano wendigwaku katende katende mm. kale n'olwekyo bannaffe muwulirize nnyo ebigambo ebyo mm. era mpozi abaddirira okwo bajjako okubunyisa engoma eyo mu boolugave bonna naye nga bamaze okugikyusa okuvuganga nti lwandugwa lwa katende kale tujja basunyako busunizi katono naye nga tulina essuubi nga mwanga tukali kifoundation hmm. okugenda maaso n'okubawandiikira ebintu ebyo era bwe kiri kale n'olwekyo ndoza tujja kwogerako kuba amasiga hmm. omubala gwe ababulugavu bagumanyi teri atagumanyi tetujja kugwogerako hmm, adwandugwa lwa katende mm. seroko lulengejja simanyi lunangwira bwoba luyimba naye olugero olwo hmm. abakulu boolugave hmm. ensonga eyo abamu bagitankana naye kibeetagisa okuba nti bagyetegereza nnyo <laughs> bagamba abamu lwandigwa lwa katende hmm. seruku lulengeja simanyi lunangwira naye nga lwali badde nti luli ngwira simanyi serukulu lwengejja simanyi luliingwira hmm. so serunangwira nga bwowulira oyo mayega naweza mbu wa mutima muyanja teriyo mutima muyanja baayitibwanga abeddira omutima abayanja eh. naye weena ne mpula omunazeyo ngayogera ebigambo byembu nooli nayogera mbu andi katikiro yeddira mutima muyanja babyogerera naku zi cbs ezo zi bbs zaabwe so kyayitibwanga abeddira omutima oba yeddira omutima oba abeddira omutima abayanja so si omutima omuyanja kale oluganda lwabwe ndowooza abannaffe aboolugavi bajjajjaffe tujja kwyitako mu masiga oba abamasiga abakulu abatuuka ku ndugwa amange tubogere era twayogeddeko ku kiwanda natigo mm. emagala eh, singo twayogeddeko ku kasoma nakatanza hmm. twayogedde ku mukyala nakakawa mwamutegenegano tujamuita nakatanza emigadde kyaddondo setuba hmm. eddundu busiro nabage tujja bikwata mpola kagolo sebugulu kanyike ekanyike mawokota namugwanga ebubwa kyaggwe sebiiso omanyi ah, lwaki nsaze nsabye nti mbikwate mpani namukulu wange hmm. eh, bamama baluganda naye yaviira ddala mu balugave hmm. ate naye era abadde akulimaatera okuwulirira amuyita franka mubiru ya ya franka mubiru hey. abeerako nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo bambi muwuliriza waffe nnyo <laughs> franka mubiru uh, ah, tutandikanga ah, abayitibwa mubiru franka Hey. Eh. so si fulanka mubiru hey. Eh. naye muganda wange mukulu wangeajakawulira eh, emakindi awo hmm. emirimu gyagiddukanyiza kibuli awo tuli baluganda tuli bamukwano lwokuba nti ye munaye bamama bebatugatta hmm. naye manya jakawuliriza bulungi kale ne yabadaga ne yimu muto wanga tinonzije muze muto kuje nenga ata kukuruma areka gato muto yabulira omukulu yazalibwa mbulu gavya <laughs> yabulira mukulu we mm. kale no sebiso myamba endugu chagwe chabasinga nyombi nanvule busiro senkusu hmm. wasuze wasuze busiro kakulukuku nono busujju sebwana eganda busiro kigenyi dwanji dwajje buvuma agundizage masiki tulize twogerako joje ensonga kyaggwe mm. kaweekwa gangu kyaddondo mpulira nnyo nga boogera kaweeka eggangu era walulinga lugero kaweeka eggangu ah, kaweeka eggangu hmm. oyo aba jjajjaffe tujjamuku onaku lumu eh, tujjamuku onaku mbonaba nga nkyayinaalwasenyo bwemuba temumusana ki kaweeka eggangu hmm. abamu webakyogera eh, mu buganda wano kakutwe gango ino wali mwesu nyo msajja watu kubanga manye kia ina na imisambwa ji mm. nga sawa nao kujugumi ensi ah. olabu oli ya imba ya imba kubazira mm. naga kaneri ile nangu muna kwa niali mpulawa watasema tima nechi kwa banga atenga ubezi kubaka weke gango ah. <laughs> Eh. e. matima nechi kawa kare tutisengi tuja sema ndo za sechi wala ekanga ve mubulemezi mm. kale kanga vaawo mwena mwena ndala basinga mumanyiwo obaddo nakyobuuza amanga tugende maaso nkuwidde nga ali ku lwendo lw'amazzi ngaani agampa sebo <laughs> bw'olisomose osanga bw'oliika era enkya nombuulirako nti mulangira tugenda kwogera ku kino oba ngenda kukubirako nkubuuze ku kino hmm. nange ngyeteeka n'olondo lw'amazzi sebo n'ebino ebyokungwira mbadde wakujja wange wano kiyega hmm. nga tunyumyamu munange owemmamba ate gwe n'okubibisimubyo hmm, kale kasana kasana esekiwonga yewo mutuba omukulu oguvaamu abalya obwandugwa mm. e. so tujja kwogera ku mituba emikulu mm. egyetuukira ku ndugwa era egyo emituba gyokka giri ebiri giri emeka ebiri ebiri gyokka mm. e. ogwakasana mm. n'ogwa nalungu essumba busiro eyo egyetuukira butereevu mpozi ya nabe banafe abedira olugafe bano bajja kwagala nnyo hmm. okutegeera ndozi obulya bwe emirimu emikulu nnyo gyebakola nkabaka ekyo eh, kituufu nnyo kwawo okuva emabego ngambye ba okusinziira obwesigwa bwe baali balina yensonga lwaki baba emirimu emikulu so kati omuntu yandibadde abuuza bo obwesigwa obwo bwabaweesa mirimu ki egyo emikulu mm, kiwandala tigo hmm. emagala ndozaafu abaganda era goba abaganda gobayita omukulu eyasooka okwanukula mm. kuba kimera bwe yali ava ebunyero najja okulya obwakabaka mm. nati gwe yasanga akyadde ewa banne mukifo ekiyitibwa magala mm. kimera n'abantu be nabo webatuuka emagala ne bayita emmanju w'ennyumba natugo mwe yali atukozeekyo oba mwe yali atuukidde oba mwe yali atudde hmm. oba mwe yali akyadde mm. natugubo yawuli abantu nga bayita mabega w'ennyumba ye n'abaanu ku luba n'abayita mm. era abaga nti abampitya mu biryo byange mmwe baani muli, baga, muli balaga, balanga akantoko kawulya mwabampitya mu biryo byange mmwe baani muli balanga mm, muli balanga kitegeeza ki kibadde ekinaga omwana katunatapubwa kitaaaanyegwatera okuamba tolina kyobuuziza abaana bengoma abakulu baayitibwanga balanga mu kiseera ekyo mm. eye abava nga bakabaka bwabunyira banezi baayitibwanga babiito era ya kigube yayogera ebigambo ebyo mm. kimera tiyabitegera kuba kimera yajja tamanyi luganda yali amanyi bu yali amanyi ki yali amanyi bunyolo ba yali amanyi lunyolo mm. e, era yabiwulira awo n'agezako okubuuza bannaabitegeere era abuuza bataka munana abakulu ne bamwanukula mu luganda nti be bayitibwa abalanga bayitibwa abalangira baawa abalangira b'e buganda mm. mm. naye gwe obuze nnomulunyo lyakibuuza atya Eh, munyoro yakibuza atya yabuza kuno <laughs> era na stefan kasekerere ezo esingoma <laughs> eh? tujja kgenda n'ekiriwo yababuuza nti kuno ekigambo hmm. kuno ekigambo baranga kyekitirisa muno kaddemu mukama wange eh, yagamba nti kuno kuno hmm. kuno ekigambo baranga mm. kyekitinisha muno mm. kuno kuno kuno abalanga obanga baga nti kuno kyekitinisha muno kati tansekerera ennyo mugamba nsojiwe ajabitugamba ajabitugamba kubanga olwolulimi naye wasu atalutegeera bulungi wasu aweeneera ababito tebalinayo gondi bagundi abo tebalinayo kati awokundi kimera newamutegeeza nti ekigambo ekyo balanga mu buganda eno gye tuzza ekigambo kikulu nnyo nnyo nnyo mm. eh, kikulu nnyo nnyo mm. era abaana baabaana babakulu babakabaka bebayitibwa abalanga mm. era bankaza ekigambo kyakitiibwa nnyo ah. <laughs> Ah. era bagenda kusekerera era naye bwe yategeera nti naabayise babega wenyuma nabo babiito hmm. e, naye tiyagundi natigo tiyalemerako nnyo hmm. ah, tiyalemerako nnyo okugamba nti ate ababuzi ebigambo bingi obula yabaaniriza hmm. e, tiyayongerako kigambo era abaana babataka babakabaka era bakimukaza nti aa ah, bayitibwa balanga kati ne bazzukulu bakimera tebayongera kuyitibwa babiito wabula nabo benyini baitandika okuyitibwa abalangira Mm-hmm. oba abalanga mm-hmm. eh, kati erinnya eryo lyakyusibwa nelifuuka abalangira oba nelifuuka balangira neliva eri mubalanga eh, lyava mubalanga naye nga libo bayitibwanga babiito leero nno ndi atentiivu nnyo mu kibiina <laughs> kasubire nti omukyala omulungi ennyo omumbejja omukulu stephani singoma mm. anaatubula oba ddala lebo bakyayitibwa babiito oba naatuddamu bimeka bannange ssebo omumbejja netonzi wekitwa kifuwa aba sebo sebo omuntu jja tukwetondedde namu ababuuliza muna tusonyiwa ate okubeera nga abanyumya naye hmm. twetondedde omumbejja okuba tujja musaba atereezeemu nange siriweeyo hmm. ngate ate newaswa naye ava sisi kati abeeyo tebalinaayo muntu mulala nga onalaba hmm. waswa oba kato Mhm. buli omu abaako munnange waatuula mm. <laughs> ah. mm. e eh, kati kimera bwe yamala okulya okuli obwakabaka hmm. nayagala okwebaza latiko hmm. olwokumutuuma erinnya ly'obulangira hmm. oba eryabalanga oba eryomulangira era latigo yatumya eddala kimera erinnya eryo okubeera oba yamuyita omulanga oba okumuyita omulangira ngaamaze kuba obwakabaka era mukusimanyi kyava mu ekyalo ekyalo kiri kyetwayogeddeko magala okubu emagala eh, okuba obutaka bwe hmm. eh, era yamuwa neŋŋoma enyeenya okumuvugiranga bakabaka ab'oluvannyuma hmm. bwe bawala tigo omulimu gw'okukuumanga omukyala wa kabaka ayitibwa nanziku hmm. bakabaka bano abaddako nekasoma nadenda kubuuza engoma eyo mukama wange engoma enyenya yo terina linnya era nga bagiyita engoma enyenya nga buga tusobola kubuuza nate mujaguzi bagiyita linnya ki mm. Mm. kati nekasoma yowemigadde era yeyawangula nakatanza eyali ku lusozi ngabo mu bulemeezi kuba bulemeezi yali kitundu kyani kyali kitundu bunyolo yali eri ejjidde eddala eno mm. kati okasoma owemigadde yeyawangula nakatanza Mm, eyali ku lusozi ngabo mu bulemeezi mm. era katikati gundi bwe yamala okuwangula omunyolo eyo gye yatuuma erinnya eryo eryamuweebwa mm. eryamuwa mu kifo ekyo erinnya batanza tuyagadde edimanya lyeyatuuma ekifo ekyo nate njagadde naye hmm, kati butanza abali esaidi ekyalo ekyo hmm. butanza ndozira mukimanyi bulungi hmm. ah, era oyo ngetwetwogerako kasoma nakatanza episode ezitaliimu bwasa bannaye ziba nnungi lwaki zigenda mpola oba ozigubeera nga zifula obuyinga nedda wasanibwaba waali naye bweomubuuza ebyekisiru ngaava mu mbeera ate omubuuza byakisiru eh. asobola okunyonyola ekintu ekimu hmm. eh, era nga wagendi kasoma yagenda nga mbajjajja bakabaka hmm. abazaala nyina hmm. okugjangayo ejjende lyakabaka eryayitibwanga nantaba nantaba ee kasoma kasoma nakatanza yano nange jembe eryo so kasoma nakatanza ejembe eryo yali siri ya obanga bogama ti yali sigiranga omuchala owokuli kuuma mm. buli budde nga tavaawo eri tiyavira nga odali yakuumanga ejembe eryo kale ku mukyalo ekyo abaganda kwe bajjanga njogera egamba mm. nti tuva waka ng'akuuma nantaba ejjembe eryo e, bafuga enjogera eyo ngeri nyoji yafuganga ejjembe nga tavaawo hmm. ate bafuganga tova waka ngaakuuma nakatanza kale abaganda bajja bakijja okuabaganda ku bakijja eh, eh, hmm. eh, tova waka ngaakuuma nantabanantaba eri ejjembe lyakumibwanga kabaka hmm. kale nolwekyo kasoma nakatanza mu lubi lwa kabaka mm. era yayitibwanga kabejja kabejja eh, kasoma nakatanza <laughs> mm. n'ekibaale era bebakeera nankere awo jagundi nakatanza n'ekibaale bebakeera okugula kabaka mukama wange hmm? ekitegeeza eh, erinnya kabejja linnya kabejja linnya kubanga waliwo kati mu biseera bya dot com omusajja omu aba ayogerera sirinya lya muntu hmm. lwabeeranga lubiri lwa kabaka oba yakoma olwa kabaka ayitibwanga kabijja hmm. eh. anti anti mbadde kugamba ah, mu biseera bino ah, omusajja bamuyita vijja junia hmm. atera okugamba eh, oyo kabejja oyo kabejja so kati kyekivudde ekyo <laughs> era nakatanza nekibaale hmm. ebakeranga mm. okuggula kabaka mm. e, ng'abadde ayabizza olumbe lwa kitaawe mm. oba olw'omwana we omulangiro oba omumbejja mm. e, kale n'olwekyo nti kasojjulo binga ne kawuula mm. n'empinga bye baatwalanga okulaba mu baami abakolera kabaka emirimu mm. gy'ensikirano mm. mm. n'abaana bakasoma na katanza kale nolwekyo emirimu gya bannaffe bajjajjaffe mugiwulidde ayayayayaya amannya agatuumibwa oba tugende nagoogedde ndowooza mm-hmm. tewagoogedde mukama nayogedde bamasiga eh, wayogedde bamasiga eh. mm. kale waliyo omutuuza ne masiko mm. omulimi wa kabaka era n'obazzukulu bandugwa hmm. hmm. olusozi tetulwogeddeko sumba kabaka kwamalira emikolo gyebuddo tetulwogedde egyokukula kwe eh. era kukuumibwa nalungu mutabanyi wandugwa yakuuma olusozi olwo lukyaliwo lukyaliwo naye ettaka baluzimba kate erinnya likyuka lyolusozi ettaka lyatalibwa dda lyabbibwa dda era akasozi ako tekaatuukangako mubaka wa kabaka yenna hmm. n'abaavanga mu bwandugwa hmm. kwebabeeranga hmm. kale no ekitiibwa ekyo kyonna ekyabannaffe aboolugavu kyalinyirirwa bakirinyiridde bakivoodde Mhm. bannange kiba kitegeeza nti bwe babanga n'olusozi baalutunda n'oyo omusajja eyali alukuuma takyaliwo kakati no kankubuleko ekintu kimu ne sebwana yennyini mutabanyi wa ndugwa hmm. yakuumako obwakabaka bw'e buganda nga kyonnabaka amaze okubula ku bwakabaka hmm. sebwana yabukuumira ddala obwakabaka bw'e buganda nga kyonnabaka amaze okukola ki okubula hmm. era sebwana ono omulangiro kimera gweyasanga ku mu bwakabaka era sibwana bwe yadduka nga kimera amugobye ku bwakabaka hmm. era naye n'agenda esese ku lusozi malanga eyo gye yatendera eggererye <laughs> era natendereza nyo eggererye yali yatendereza nyo eggererye ngagamba lyamponya kimera nagakati egere emalangala mm. emanya egere emalanga mutaka mukulu musisi owulya bulungi nkulaga abagundi nkulaga aboolugave bajjajjaffe mm. mm, era kakuukulu emagonga em, em, e yeyali katikirwa kabaka kintu mm. mm. tetuliko ono munno eh, ono omuyimbi gwotera ennyo okwagala ee eh, mwagala nnyo oyo aba olugavaawo hmm. muzukulu wa zakariya senkoole hmm. era mutumiddeko nnyo omukulu misaaki hmm. oba semakula misaaki yona gyoli kutumiddeko nnyo eh, kale ndowooza atudde kumanya bannaffe aba olugavaena gye muli tokyayina maama manya tokyayina tata tokyayina bassenga omukisa mune kasito tegedde oba okimanyi nti olwalu gave bakuvako bakuvaako kale bwoba ozadde omwana amanya tujatandika nemukiibi tugireko mulangwa semwogerere katende katamba semakula tebuseeke serunjoji hmm. abawala namakula nabatanzi Hmm. na kitende na bukalu na lweiso na nkinga n'abala bangi hmm, nafubyana lyo linnya lyabwe kale amannya ago agasigadde tuzituziyo amannya gawereyaddanga ebikumi bibiri tujja gawandiikako hmm. munasoyimana nga oyankwatiriza nga wendi nina ensonga zendiko waliwo ekira kisigadde tukoneko kubazukulu naye bazukulu bajja kunyiiga nnyo naye ekyo tujja kiwa obudde bannange hmm. tujja kikoonako kubanga tulina okulaga njagala mbalagira eddala hmm. ekintu kyetwayogerako bano bakikolanga nga terigamba ate kabaka bamutunudde mukamwa <laughs> era kintu bwe yamaliriza okufumitawo nefumu hmm. abataka bamunenyeza ddala ekintu ekyo nja kikoonako kyo nja kiwa obudde sijja nakwekuluntaza mbalage mm-hmm. nti abantu baninya nnyo kintu okufumita kisolo effumu ku kigere nga tebamaze abataka kutuula mu nsonga zino era kintu wamusalira omusango kale sirowooza nayo nti kabaka kintu ate ono wamu yali wama nnyo okusinga kintu okuvuluga buli kimu n'akimalawo buli kimu ne bakyonoona ng'alabira ddala buli kimu nekisanawo ng'alaba nenga tiri amugambako ngo buvao noyogerako ngo yatumide mukambo kabaka mukama tiri kabaka abira nga yasamiride mu mutumula mukama eh hey, batero tugamba eh kali no rwecho uh, ah, babe ngonge mubere bagumu bwana abanga katunanga bwali omulamu nga tufunye wakade tujja kulambika ensonga za mweze ngonge mm. kali no rwecho mukuru wange waliwo mukuru waliwo mukuru bamuyita chris kibzi sembatia ali mm. take ali take ya mukama wange onansonyiwa wemba njogedde kifo kikyamu gy'oli ojja kunzijukiza oyo musajja w'engongo oyo nnyo nnyo nnyo hmm. nnyo hmm. Ah, nedda musuubiza nga bwe hmm. nasuubiza mutabanyi wange owakasimba ali edubayi era nenkituukiriza kale musuubiza tujja kubonako ku kika ky'engongo ekyo tulabe nti nno n'abataka basobola okuvunaana kintu kw ekyo kyeyali akoze okufumita kisolo kyebyotefumu olwensonga oba oliawo zetuyinza obutazikoonako nnyo ezabaviirako olutalo olwo hmm. kubanga bajjajjaffe beewalanga nnyo oba okukola ebibavoola hmm. eh, nokuba nti nno byesitaza ngaabantu batokyogere kale nolwekyo owengonga kimu tuyinza obutagenda nnyo mu nsonga ezaviirako okufumita jjajjaffe era jjajjaabwe hmm. kisolo sebyoto owulidde sebo era tujja balaga nti nyo kabeere kabaka yennyini kintu hmm. yatumyako siwo kisolo kisolo n'agaana e. E. E. kabaka bamujeemera ebyo byammwe nakajanja kamwe omuntu yenna bwoba byokola nga tebitegeereka nebatuuka n'okulambikira omusaala nakubuuza hmm. bwe kiba nga saabasajja kabaka wa buganda akeera enkyowammwe n'akyogera mbe omuntu yenna ng'alwanirira ekintu ekiki ngira ddala kyo kimuli musaayi tosobola kimugjako bino si bibye bino ebisanyewo byetuyete bimuli musaayi bibye e lwaki yetabigira kale n'olwekyo ah, bonna bonna bonna bonna omumbejja nakajugo kiza omumbejja mwanyinaze ali wano mukama yinga tonabagendamu mwanga ah, culture foundation ah, akagambaako wandikwogeddeko mukama wange kubanga omumbejja uh, sebo uh, stephan singoma nabadde njogerako naye ngaobudde bukya saawa zabaddengamu saawa zabaddenga bbiri wano ngeri agamba saawa munaana nagamba laputopu emu ajja kugireeta ngaatuuse okutuuka wano mu uganda n'omukulu kasumba kawooya naye laputopu eyo yagamba ajja kugireeta naye ali canada toronto kaakati mm. sebo oyo omumbejja stephani singoma kale ye ebintu byendowooza tubijje mu kyokgamba nti ono ajja kuleeta kino mm. kuba ye kimukakatako mm. ate kyentegeera nti yamanyi so uh, ye nyini nyini atu, atuyambe nakatandika okuwandiika tuli musanga hmm. abimanyi mm. oyo alekekwe gwewamubuza olaba yabyegaana teyabyegaana mm-hmm, n'omukyalo omulunyimba lungi nambogga debula oyo naye mugambo oyo atutandike ku namusisi mwanyina wa musisesese eh, naye namusisi akyambuze namusisi ojamufuna namusisi si mwangu ngawuliriza nti mwanyina wa musisesese mm. okubeera mwanyina wa musisesese mm. tobeera mwangu era oyo ddala muzukulu wa mukasesese muzukulu wa bukulu bwawadda muzukulu wa nyina mwiru nendawula busundu muzukulu wa luoga mata mm. muzukulu wa ndawula bukulu bumbi angabu kale nolwekyo omuntu oyo omukyalo oyo omulungi mbalungi si mweboolereze mm. si muganda kaswa sigere siwawusinawabula muzukulu wa mukasesese oyo si mwangu wakutuukake naye munoonye manyi musobola naye nga simufuna nakagwo ate mbalamu nti gwomufuna aa ah, nanga akyambuze ee eh, munoonya ebintu ebyalimanyi naye ngaate mwagala nnyo hmm. era mwesiga nnyo kale n'olwekyo abo abantu babiri n'omumbejja bwenjagala nga wava erinnya stephani singoma sebo gyoli yonna hmm. ono oba osobodde okuwulira ndowoozaatandika okuwandiika <laughs> ate mumbijja ye era nga bugenti yadanuka okuwandika yewe ogamba nti ajja kujja bajja gireeta mm. amumbijja osiwakakati bwensuubira jajjange tanimbangako mm. ekyo siwakakati mm. kale n'olwekyo mwanyinazi erwezaawo mm. omuko mundabire canada gyali yakulira ano mwebaze mwe nti nsiimayo bale kulabirira kale banaalinnya abalangira n'abambijja mwenna mm. banamasuli abali mu buyinike mwenna Aha, webadde ngenda okuletera abali mukubonaabona abali mu kubonyaabonyezebwa mm. mm. abali mu mbiri naye nga bugandandi bood yejja nalukuba na pikapu n'epima mm. kale mwenna mbatumira obuyinike bwe mulimu n'embeera gye muyitamu ngitegerera ngimanyi naye bannange tugume katonda nga bwali omulamu nyongera obagumya nti jajjammwe yakomawo era waali nnyini nsi mwanga era n'okuweereza ekigambo kino abali abo abeefuula nti bamanyi naye nga tebamanyi mbakakasa abayimiridde kyekiseera so mubeere baguma bayangana abambejja bujja kukyenkya mm. kampegaana ekiro kijja kukwata ennaku ssatu enzikiza oba ekizikiza kigenda kukwata ennaku ssatu kampegaane bwekitaba kitaba ekibinya eri abantu ba uganda n'aba buganda hmm. awo ensi egenda kulabako omuntu gaayimiridde mu bwennyama kale abayangana abambejja waliwo woofiisi yankuluze aba mukyala Sarah Nakalema eh yabayambanga mm. wali ofisi ya katikiro w'ebyalo byonna byonna wano manafe baabiggalawo zina ensomba byuma ezatula mu bwakabaka bwammwe mm. abakopi abajja okuweereza ne bafuuka bannyinimu mm. ne batuka n'okuwandika ebbaluwa waliwo ebbaluwa eyo sinabagitegeera bulungi uh, ah, niwo uh, ah, sebo ali canada agintegeezezzaako mm. naaga nti abalangira bagobeddwa mu masiro n'abambejja bagobeddwa simayi mu mbiri mm. kale bannayuganda mwena abawuliriza omwana wattu uh, omwana wattu oyo erinnya lye ndyerabidde mwagala nnyo njagala nnyo mutumirako oba natandika omutumirako omwana lumbuye eh, lumbuye fredi kemiko ali eh, oh, bannange mukama muwa omukisa era muwangaazi mumugambe omulangira talinafuna mukisa gukuwuliriza ng'oyogera naye nze tontumirako nga nkwagaza ki gunsuubira <sighs> busumbuyi katumire ku mukulu olumbuye fredi mm. awo omwana wa tuli mutabani wa mukulu aginadduli munansonyi mm. wa mannya nange olumu ngaerabira mm. omukyala nakalema nakalema saala ali usa aliwo omwana atu ayina amannya fatuma fatuma bannange mwena mwena nange nzijukiraku bamu mutabani wange dubai banne mwena mbatumiddeko nnyo aliwo omukyala omugonda nayogera nange ndi mwalirezesibasomanti nabawanuka mm. mwaginazeye mm. yagambye mm. nti lwakuba nkyalinda sagala olugero luno nze njadutuukiriza olugamba nti nditwala bingi teyatuukaka nze ninda biwere so omukyala kati naabawanuka twasiimye twasiimidde eddala naye katulinde ne mukama wange ono mulangira ffe twasuubiza buli kimu so waanaaba atuusiza obudde obuntwala mu bakulu tujja kugendayo nga tusitudde kyobola ngambye olugero lwanditwala bingi teyatuukaka aa tetujja twalira ddala ekingi ekiwera kale n'olwekyo mwannyinaze nakimbugwe bambi beera mugumu nga bwenzinga gamba teri mbeera mbi yalubeerera olujja giyitamu naye katugezeeko okwetegereza gye byasobera mm-hmm. kale bannange mwenna mwenna mwenna omukulu mulwana kitata bannange nno omukulu oyo abaganda gye muli eno bamuli bungereza bamuli luddawa mm-hmm. omukulu oyo yali ategesa enkulaakulana ey'amaanyi ennyo ku ssente ezize ezitali mu gavumenti ezitali mu gamba nti bemmengo n'agireeta emmengo zino ensomba byumaomanyi kyenagamba gye buvuddeko ensonga byuma kasoola kasobola n'okubba bbomu nga tekamenti gyekagitutta esobola otulika hmm. kekasoola kasobola okubba fooko ne kabba ejiiko ne kabba nengozi katagenda kwambala ensonga byuma zamugjako empapula ez'enkulaakulana zonna mu bwakabaka bwa buganda zeyali ategese hmm. nga nene ensonga byuma mu central gavumenti zimubuzaabuza zimutambuza nagamba kanzire ewaffe ne gyeyagenda tiyamaate naate agenze wakato ewawasa bamuvuluze agenze wakato yasiŋanira nsomba byuma zimubyeko ebiwandiiko zitandise kikettu kibafiiriridde nolabira ddala nga bo balyawo banoonya byakubbawo banoonya bwava ssente agasuubuza gatudde mu bwakabaka bwaffe kale omukulu mulwana kitata david nkutumiddeko nnyo maama mundabire tomujjangaoku kyonna kyonna byozze okwatako byotuusaako engalo byozze okola n'enteekao zonna naye tubaaniriza mwenna mm. omwanga tukalikyo foundation fe tetujja kukiriza abakyasobola okwogera ebintu byaffe okusaanawo n'okuvunda okulaba nti nno byonna bigenze bityo mm. kale mwenna abawuliriza baffe betamenye ne betamenye bawlo mikwano gyange basatu bali bongerezaawo baana battu mbalinze waliwanga eh, muyita sekyondwa sekyondwa nze amanya ah, sibongeri bali basatu awo mu bungereza n'omukulu eyampabulako olulala hmm. mwenna omwana wattu lumbuye lumbuye ontumirangako munnange <laughs> mwebale kulwana abaana batu abalina omutima ogwogera oli omwana watu yani erinnya lyesagala dimuyita nze lya penyepenye manyi sirinnya nayembuza ajja tuyambatoulirerinnya kale buli mwana yenna alina gyoli nga ovayo ku nsonga za buganda ffe tuli baganda mm. uganda nga tenajja twasooka kuba baganda era tuli baganda fe tugenda kuzikibwa mu bitundu birala byonna mm. ne bwe tulifa nga tutambulira kumukuba tulifiira mu buganda kale n'olwekyo mwenna abavayo okwogera ku nsonga za buganda basobola okulaba ensobi mm. bano bye batutuusizaku n'ebyonoonese mwenna mwena ensonga kyembatumirako era nga mbaaniriza tubeere mumu muveeyo ye bannange tatonaba kunziruka mm. buli omu yeetaaga okwogera ne mulangira okumulaba <laughs> kasitawe oli sebo gwansumbuwe ennyo <laughs> namwena mukululumbuye mm. njagala awulirize ekintu ekyo penge penge oba mwe muisobola okwogera ne bannammwe hmm. enemondo temugenda kigoba nga temutegedde engo gye yayita hmm. so tukyasobola okwogera tukyaliwo temututya mujje tu hmm. nga yonitegefu okufukasimba ateregere ekyatubonyaabonya kale kintu ekyo mukulu lumbu yawulize nyaka gamba ako mm. namwe abali ebweru wa buganda anaabasobodde ofuna essimu enkubi era nka kunnyonnyole ennamba yamulangira gwamwetaaga gwamwagala kuba ku namba eno zeero emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu zeero emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu yeeyo n'abaagala okusindikira bannamasole ne bannalinnya mulangira nga yeyaboogera mulangira yabagamba yetali bubi hey, yayina anzendi bulungi nina ndya nywa bajjajjange basinga abange abo abali obubi bannange muveeyo hmm. nkakasa okuba nti nomukulu oyo deriki ensonga ezajazimaliriza era bwanaaba agambye nti ah, munange nina wentuuse hmm. nina abantu bangi bensobola tulina nalinnya hmm. walugembe ebugembegembe jajjaffe muteesa Hmm. owolubereberi ajja kukulembera ojja musinkana akutwalire bakulu banne hmm. abali mu buyinika abali mu mbeera embi hmm. nja kukwasa omuntu ajja okutwala kale nolwekyo abawuliza baonaini media zi mwenna mwenna bannaye mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo kale omumbejja sebo ojja tusonyiwa otutereezaamu otwogeredde amannya mu bukyamu bwago Eh, kale n'olwekyo mukama abakuumi era abawa omukisa mpeeranze